Nou, fietsen lekker Rotterdam uit? Yes. Voor een paasweekend tochtje? Oh, glad. En waar we heen gaan? weten we nog niet. Dus, uh, langs de Rijn. Of de Waal. De Waal eerst, denk ik. Even kijken hoe ver we vandaag komen en eh, daar ergens een camping zoeken. Yeah. Want we zijn weer lekker bepakt en bezakt eerste 30 kilometer zitten weer op. Nu eh, lekker naar de biesbos. Eerste keer lavertjes gezien. Ja. Wat voor kleuren? Zwarte, witte, roze, stippeltjes. En nu naar de bevers. Oeh. Bevers in de bevers. Them bevers. Er gaat niks boven de rotti van gisteren. Jammer dat ik gisteren niet een beetje meer heb overgelaten. <laughs> zijn nu lekker bij dat Bommel. En net de route gekeken naar, eh, of uitgezet naar Geldermalsen. Daar een mooie camping. Zo'n 100 kilometer of zo wordt het dan vandaag. Wordt wel mooi. Laatste stukje. <laughs> en een lekkere koek. Hoi Jip. Hoi. Hoi Jip. Ja, inderdaad. Oh, of eentje verder nog. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker geslapen? Lekker. Als een mummetje dacht niet wat in komt. Ja. Oh, ijs bij de kaart. Oké, okay, dan ga ik het water opzetten. Dat zijn weer helemaal ingepakt, klaar om te gaan ik hoor wel aan je stem dat hij er heel veel zin in heeft. <laughs> ik hoor wel aan een stem dat ze er niet heel veel zin in heeft. Jawel, ik hoor er wel zin in. <laughs> maar een beetje, je, was een beetje tammetjes aan het vertellen. Wat wordt de eerste stop? Uh, laag Oh nee, proloog. Koffie. Jij wordt uitgezwaaid door de pastoor. Ja. Kamperen bij de boer. Hallo, wat did brengen? Ik ben canzone. Ah, Fanny? Lekker. Even warm worden. Lekker beetje gehad. <laughs> en nu weer op weg naar huis met de trein. Ja. Windkracht 5 is toch iets te veel, hè? <laughs> Een beetje koud maar wel prima. Yeah.